මම මේක පාට දැක්ක ගමන් බය වුණා. බය වුණා? හරිද? මම ඇත්තටම මේක දැක්කහම පුදුමාකාර විදිහට බය වුණා. පස්සේ හොඳටම බලනකොට තමයි තේරුණේ ආ නෑ මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි? ඔව්. මේ USA වල හරි? ඩයනා ආමස්ට්‍රෝන් කියන කාන්තාව. රයිට්? ඔන්න දැන් අලුතෙන් රෙකෝඩ් එකක් තියලා තියෙනවා. දිගම දිගම නියපොතු දිගම දිගම දිගම නියපොතු ලෝංගස්ට ෆිංගනේල් දිගම නියපොතු වලට හිමි කාන්තා විදිහට එයා තමයි ඔන්න රෙකෝඩ් එක තියලා තියෙන දැන් මේ වෙනකොට හරිද සෙන්ටිමීටර් 1306.5 දශම 5 8ක් දිගයි මේ නියපොතු හෝ හරි යගෙන ඒගාගේ නියපොතු වල දිග සෙන්ටිමිට එද්දස් තුන්සිය හයයි දශම පහයි යටයි දිගම නියපොත්ත දිග වා කියන අංජුව හිතල බලන්ඩ හරද මේ නියපොත් සෙට්ටේ ගත්තාම රයි එයා ඒ නියපොතු වලට ඇවිල්ලා නිකං නිකං යා පාරය ඇවිදිනකොට නියපොතු ටික ගත්තාම මේ නිකං කොහොමද කියනෙ අපි සාමානුගේ හැරමිටියක් කරන්න ඇවිදිනවා නේද අන්න ඒ වගේ නිකං අත් දෙකෙන් නිකං කෝටු කෑලි මිටි දෙක කල්ලං ඇවිදිනවාගේ පාරය ඇවිද යනකොට නියපොතු ටික බිම වදිනවා. වදිනවා. බිම ගෑවෙන තරම් දිගයි. බිම ගෑවෙන තරම් එක දිගට නියන් කෝටු කෑලි කෝටු කෑලි කෝටු කෑලි වගේ ඇඟිලි පහේ නියපොතු පහ මෙහෙම පල්ලහැට පල්ලහැට පල්ලහැට ගෑවෙනවා. ඒතර නියන් එයා ඇවිදිනකොට නියන් කෝටු කෑලි මිටි දෙකක් අල්ලන් ඇවිදිනවා වගේ සීන් එකක් තමයි පිටින් බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට පේන්නේ. අර ඒක හොයාගන්න බැරි යයි නිය නිය පොතු ටික ලස්සනට කල කරලා ඊට පස්සේ ඒවා වටේට වෙලුම් පටි ඔතලා රෙදි පටි ඔතලා දන්න දහංගට සේරම දාලා තිනවා නිය පොතු ටික වවා ගන්න ඉතින් හරිද දැක්කම නම් ඇත්තටම නිය පොතු ටික මේ ගැමුතුරු කෙකුත් තියෙනවානේ නැත්තම නෑ පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා මගේ ඕට වඩා ලස්සනයිද නියපොතු දැන් මේ කතාව අහපුවම ගන්න තියෙන ආදර්ශය මොකද්ද <laughs> කතා අහපුවම ගන්න තියෙන ආදර්ශය ආතත් ඉතින් කොහේ හරි ගෑණියෙක්ගේ ඕන නියපොත්තා හරි හරි කමක් නෑ දුකක් නෑ කමක් නෑ මොකක්ද දැන් වට ගන්න තියෙන ආදර්ශය මේ කතාව අහපුවම ආදර්ශය ඉතින් මේ මොකක්ද හැබෑවට අඩුතරම නියපොත්තක් පවල හරි ලෝක වාර්තාවක් තියාගන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඕන් කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් හරිද <laughs> මේ ඒකනේ මට ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවානේ මොකද්ද දැන් මෙච්චර නියපොතු ඇඟිලි 10ම වැවිලා දිගට තියෙනකොට බත් කන්නේ කොහොමද බත් කන්නේ කොහොමද ඒක නියපොතු බිම වදිනවා ඇවිදිනකොට ඒක තමයි හිටගත් එයා හිටගත්තාම කෙලින්ම අත් දෙක සමාන්තරව පොළොවට සමාන්තරව දිග ඇරියොත් එයාගේ නියපොතු ටික බිමේ ඉඳන් උඩට එනවා එච්චර දිග නියපොතු ගොඩක් තියාගෙන බත්කන කෝද <laughs> ඔය ඩයිනාම්ස්ට්‍රෝන්ගේ කතාව මං දන්න හරිද එයා ඒ නියපුතු වන්න රන්තියෙන් ඇය දන්නවා දෙක හරි හම්බයක් හරි එයාට දූලා ඉන්නවා පෙමිලිකේ දූලා ටිකක් ඉන්නවා ඒ චූටි දුවෙක් එයාගේ එක පාටම නැති වෙනවා ඒ නැතිවෙච්ච චූටිදුව අන්තිමට කලා කරපු නේල්ස් තමයි එයා මේ දිගටම වවන්නේ එයා නේල්ස් කපන් නැහැ ඒ දුව පාට කරපු ඒ නිනිය ටික එයා පරිස්සං කරන දූගේ මතකයක්ත් එක්. අන්න එහෙම තමයි එයාත් ලෝකෙ දිගම නියපොතු තියෙන කාන්තාව විදියට ගිනස් රෙකෝඩ් එකට ගිය. රයි රයි රයි රයි හරි හරිහරි. බත්කන එක තම මරතින් ප්‍රශ්නය. එතකොට මේ බතුත් කොහමරි කනවා කියමුකෝ ඇති නේද හා සින්දුව හලයිමු අපි එතකොට මේ <laughs> එක්කෝන්න